মানে এতিয়া গাইজ মানে আমি নাইণ্টি নাইন মাৰ্কেট এটা ওলাই গুচি আহিলোঁ এতিয়া মানে আৰু মানে বিশাল মাৰ্কেটত গুচি আহিলোঁ মানে তাৰ মানে অপজিটত আছিলে এতিয়া বিশাল মাৰ্কেটত মানে এইটো ফক চেন মানে লৈছোঁ আৰু তাতে মানে এইটো মাৰিলে আৰু মানে ছোৱালীও ওচৰলৈ আহে আৰু গাইজ <laughs> আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ লগত ইন্দ্ৰজিৎ আছে ইন্দ্ৰজিৎ তুমি কি ল'লা মই ইন্দ্ৰজিতে ইয়াৰ দেখাইছোঁ নাইণ্টি নাইন মাৰ্কেট এটা লৈছে আৰু মানে আমাৰ অংকুৰ মেচ আছে তুমি কি ল'বা অংকুৰমাৰী এইটো লগাব বোলে মানে আমাৰ চবেই লৈছোঁ আৰু পূজা চূজা বুলি সেই আমাৰ ইয়াত গ্ৰাহক আছে নিপুণ কছাৰী এয়া মই দেখাই দিছোঁ নিপু তুমি কি ল'বা এইফালে চাই দিয়া বিশালত আছোঁ এতিয়া নিপু এই বিচাৰিয়ে পোৱা নাই বোলে গমেই পোৱা নাই বিশাল দেখাই দিছোঁ মানে আমি এইবোৰ বস্তুবোৰ লৈছোঁ আৰু চাইছোঁ মানে আৰু কিবা যি যি মানে যি যি পচন্দ হৈছে মানে সেইবোৰ মানে চাইছোঁ লৈছোঁ আৰু মানে এইবোৰ দেখিছে ইয়াত মানে খোৱা বস্তু পূৰা মানে আপোনাৰ এইবোৰ গাত ঘঁহালৈকে মানে সকলো বস্তু পাব মানে আৰু দেখিছে গাইছ বিশাল মাৰ্কেট একদম বস্তু বহুত আছে মানে এইবোৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইবোৰ মানে খোৱা বস্তু চোৱা বস্তু আছে এইবোৰ মটৰ চটৰ এইবিলাক আছে আৰু দাইল পেকেট হিচাপত পোৱা যায় এইবোৰ ওৱান এইটি নাইন মানে পিচ লিখা আছে মানে এইবোৰ এইবোৰ মিঠাতেল চিঠাতেল এইবোৰ মানে সকলো বস্তু পোৱা যাব মিঠাতেল লিটাৰ লিটাৰ এনেকৈ আছে আপোনালোকে নিব ইয়াত মানে খোৱা বস্তুৰ পৰা পিন্ধাৰ পৰা মানে সকলো বস্তু মানে আপোনালোকে পাব মই মানে গোটেই এপাক দেখাই দিলোঁ আৰু বিশালখনৰ একেবাৰে মানে তিনিমহলৰ তিনিমহলৰ ওপৰত আছোঁ আৰু মানে মৰাণৰ মানে বিশালখন মই মানে দেখাই দিছোঁ মানে চিয়াটোত মানে চুলিত সানিবলৈ মানে জেল এটাও লৈ ল'লোঁ আৰু মানে কিনো ক'ব আৰু গাইজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু মানে বিশালৰ কি কি দৃশ্য দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক মানে মই দেখাম আপোনালোকে চাই থাকক যাদাবৰ ব্লগ কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব এতিয়া মানে আমি লিফ্টৰ দাম মানে সেইকাৰণে গোটেইকেইটা ৰখি আছোঁ পাগলৰ নিচিনা আৰু মানে আমি মানে গাঁৱলীয়া ল'ৰা মানে লিফ্টত উঠি পোৱা নাই মানে ওপৰলৈ যায় নে তললৈ যায় নাজানো আৰু মানে একদম উঠি মানে লিফ্টত

সেইকাৰণে আপুনি কি ল'ব এতিয়া ভাল লাগিছেনে আমি ভাল লাগিছে ন ঠিক আছে আমি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এতিয়া মানে বিশালৰ পৰা নামি নামি গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ মানে দেখিছে নহয় আৰু মানে মই ভৰি মোচা দুখন ল'ম আৰু মানে অলপ দিগদাৰ হৈছে আৰু মানে ঘৰত লাগে মানে ভৰি মোচা দুখন মানে কোনখনকে লওঁ এতিয়া এতিয়া মানে মই নাইণ্টি নাইনত মানে ভৰি মোচা দুখন মানে লৈ লৈছোঁ এয়া দেখিছে নহয় এয়া মানে এইটোখন অলপ ভাল হ'ব আৰু মানে ভৰি চৰি মুচিবলৈ মই দেখাই দিছোঁ এই এতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ আৰু মানে টেক চেক কৰিছোঁ আৰু মানে এই দুখন লাগে আৰু মানে মানে গাইছ মানে বিশাল মাৰ্কেটৰ পৰাও ওলাই আহিলোঁ নাইণ্টি নাইনৰ পৰাও অকণিয়ে ওলাই আহিলোঁ এতিয়া মানে ঘৰ যাওঁ আৰু আপোনালোকক মানে এতিয়া মানে ঘৰ যাওঁ আৰু আপোনালোককো মৰাণৰ মানে পূজা দেখাম আৰু অলপ তাৰপৰা আৰু ভি বাই বাই তাত আৰু গুড নাইট মানে বিশালৰ পৰা ওলাই মেলি আহি আৰু এতিয়া মানে আৰু ইয়াত অলপ দেৰি ৰখিছোঁ লগৰকেইটা মানে অলপ খেলি মেলি হৈ গ'ল অলপ মেলি খেলি হৈ গ'ল মানে গাইজ আপোনালোকক মই এতিয়া মৰাণৰ মানে চাৰিওফালৰ গোটেই মানে মানে পূজাৰ মানে মণ্ডপ চণ্ডপ এনেকৈ দেখাম এতিয়া আপোনালোকে চাওক মৰাণত মানে আহক মানে কালি মানে কালি দিনটো আছে পূজা চাবলৈ আহক কি মজা লাগিছে গাইছ মৰাণত পূজা মইও চাই আছোঁ মই আপোনাক দেখাই আছোঁ এয়া চাওক মানে মৰাণৰ পূজা চূজা মানে আৰু এতিয়া চাওক মৰাণৰ পূজা আপোনালোক এতিয়া মানে গাইছ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া মানে আৰু মানে মৰাণৰ পূজা মানে এয়া হৈছে মৰাণৰ মানে পূজা মণ্ডপ আপোনালোকে দেখি আছে গাইছ মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এয়া কি মজা বেৰি যাম দেখিছে না এয়া চব মৰাণৰ পূজা মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ এই মজা লাগিছে আমেজি মৰাণৰ পূজা অ' মা